эки поездин эки башка алкактарга салыштырмалуу кыймылын карап көрөлү биринчи маалымдама алкагы поездердин биринде отурган байкоочу менен байланышкан ал эми экинчиси тик учакта биринчи байкоочу терезени карап мындай жыйынтыкка келет эки поезд эс алууда экинчи байкоочу эки поезд бир багытта жана жерге салыштырмалуу бирдей ылдамдыкта бара жатканына ишенет поезддеги байкоочу үчүн сүрөт өзгөрөт ал экинчи поезд артка жүрүп жатат деген тыянак чыгарат вертолеттун ичиндеги байкоочу эки поезд бир багытта жүрүп атканын бирок биринчи поезд ылдамыраак жүрүп жатканын көрөт